happy guys Kali ini kita akan membuat Korean cheese sosis egg bread yang lagi viral di Korea wow. Makanan jajanan kekinian Jualannya rame banget guys Harganya Korean won 3000 atau sekitar 40.000 rupiah Kita coba bikin resepnya guys Hmm enak banget guys Rotinya lembut, sosisnya enak, telurnya mantul, dan kejunya meleleh. Bisa ditiru buat ide jualan. Yuk kita mulai. Bahan untuk roti. Tepung terigu 50 gram. Maizena 15 gram. Mentega 50 gram. Gula halus 50 gram telur ayam 4 butir. Cara membuat adonan roti, mentega dicairkan, terigu dan maizena diaduk jadi satu sampai merata. Telur dan gula dikocok sampai mengembang bisa menggunakan kocokan tangan atau mixer. Masukkan campuran terigu dan maizena, aduk sampai merata. Masukkan mentega cair, aduk sampai merata. Bahan untuk topping Telur ayam Kaldu ayam bubuk secukupnya Keju slice Keju mozzarella Sosis sapi Daun parsley kering Bahan lain Tatakan aluminium foil bentuk oval ukuran 15 cm di Korea pakai loyang cetakan ini. Cara membuatnya, sosisnya dikupas dulu kulitnya ya. Keju mozzarella dipotong kotak-kotak kecil dadu. Keju slice dipotong jadi dua. Tatakan aluminium foilnya diolesi mentega. Taruh adonan roti di tatakan aluminium foil kurang lebih setinggi 1 cm. Taruh telur di atasnya. dikasih bumbu kaldu ayam bubuk lalu diaduk. Aduknya jangan sampai mengenai bagian roti. Taruh keju slice di atasnya taruh sosis di atasnya taruh potongan keju mozzarella di bagian ujung-ujung sosis panggang selama 25 menit dengan panas 150 derajat